Всем привет, с вами канал Хай Китай. И сегодня у нас видео с двух камер. Одна камера на мое лицо, тут буду показывать посылочку, а вторая вот непосредственно вот сюда, а чтобы показать посылочку поближе. Где-то вот здесь мой инстаграмчик, подписывайтесь на него. А еще ссылочка в описании. Вот такая вот посылочка у нас на распаковке, заказана на Стмола. Вот тут вот даже ленточка Тмола, не ленточка, а наклейка такая. Поближе покажу и меня, как всегда, бесит этот мол. А, прошлую посылку нам заказывали Powerbank. Сейчас на экране ее, наверное, видите. Там внутри продавец а, просто ничего не положил. Посылка, я так предполагаю, болталась. Так же и в этом случае. Посмотрите, как приятно. А, везли ее машины, так я вижу, то что наклеечка. А, отправлять строго авто. Ну и все равно по явам нашим вообще. Ну как это можно? А, ну что, погнали дальше распаковывать. Вот нож. Нашли мы его. Давайте вот здесь порежем. вот что у нас внутри как-то выглядит изнутри, Настя. Тут еще, наверное, поближе покажу. Вот. Нам больше нужна. Откладываем его в сторону. А тут у нас вот такой вот пауэрбанк. Упаковка классная, типа неплохая. А, сейчас откроем, дальше пройдемся по его характеристикам. Тут вроде ничего наклеено. Здорово. Что-то могу его открыть. А, тут скотч. Я офигею. Скотч сюда уберем. И с этой стороны тоже. А я -то думаю, что не открывается. Форбанк стоил около 500 рублей. Там еще за доставку рублей 200 заплатила. Вылази тут давай. Все, Powerbank у нас вылез. Вот такой вот. Он не сильно тяжелый, в принципе. По сравнению с прошлым Powerbank, сейчас вы на экране видите это видео, он просто очень легкий. А тот Powerbank, который был в прошлой посылке, а, он был на 10 тысяч миллиампер а, час, а этот на 10 а, это на 8 тысяч. Вот. Тут у нас есть такая вот кнопочка включения. Сам Powerbank шершавенький такой вот. Я не знаю, или он разряжен, или что, но почему-то он не хочет включаться. Сейчас, может, где-то инструкция. Почитаем. Вот тут вот такой мини-мануал есть. Я так думаю, сейчас еще посмотрим. Откроем сильнее. Может, внутри есть. Этот Powerbank называется Экобит. Вот есть характеристики его на разных языках. Открываем. Да, вот тут есть вот такой вот мануал. Сейчас найдем, может на русском. Да, на русском тут есть. Давайте теперь пройдемся по характеристикам. Ах, все, стойте. Как, как я мог забыть про а, шнур? Тут вот такой шнур а, USB-micro-USB. Он такой вот не коротенький. Мне кажется, этого будет все равно маловато. Откладываем его в сторону. А что по характеристикам? Батарея 8000 мАч. А, литий-ионная, это уже хорошо. А, вход а, 5 вольт. Выход, два выхода у нас. А, USB 5 вольт. А, индикатор заряда батареи и LED-фонарь. А, ну все, тут по, по, по характеристикам все. Сейчас я прочитаю мануал и вернусь к вам. А, и, может, мы посмотрим, как его включить, там, не знаю. Но, ну, в принципе, выглядит классно. Шуварбан рассказывал я для своего брата. Сейчас мы спросим его мнение. Миш, заходи сюда, садись. Мне понравилось Шуварбан, потому что материал хороший, шершавенький, есть фонарик. Все, вот я зарядила вот Powerbank, так покажу. Как в инструкции написано, зажимаем кнопку, но почему-то включается вот этот фонарик. Достаточно ярко светит, но ну, так средненько, знаете еще раз нажмем. Сейчас уже ничего нету просто. Я не знаю, как это... А, как его включить, как с ним работать. Сейчас закрылись эти вот синенькие. Ну, короче, это очень сложно. По инструкции написано одно, а на деле другое. С вами был канал Хай Китай. Всем пока. Ребята, давайте наберем 50 подписчиков, ведь это не так много. Я стараюсь при создании и обработке видео, работаю над улучшением контента и стараюсь над развитием канала. Также вы можете помочь каналам подпиской, лайком и подпиской на группу ВКонтакте. Также, когда наберется 50 подписчиков, я разыграю шнур Jack 3.5-Jack 3.5.